Hej, hej! Vaje za medenično dno je priporočljivo delati že pred porodom, sploh pa po njem. Tako da pripravite elastiko in skupaj z mano upravite en super trening, s katerim bomo ukrepili mišice medeničnega dna. Sproščeno se uležemo na hrbet in se fokusiramo na aktivacijo mišic medeničnega dna. Izvedemo 8 do 12 počasnih maksimalnih kontrakcij, katere poskusimo zadržati od 6 do 8 sekund. inside. Iz ležečega položaja pokrčimo nogi in pete ter dlani potisnemo močno ob podlago. Z vdihom dvignemo boke in z izdihom postopno, vretence za vretencem, hrbet približamo podlagi. Confusion Iz sedečega položaja se s trupom spustimo rahlo nazaj. Koleno ene noge približamo podlagi, pri čemer peta ostane na tleh. Ponovimo na drugi strani. Hvala. Stopimo v stran, roki spredaj spustimo do tal in počasi raztezamo notranje mišice nog. Izmenično ponavljamo na obeh straneh. Vrtimo v globok čep, pete ohranimo v stiku s podlago in roki na sredini položimo na tla. Z eno roko se močno opremo v podlago, z drugo pa diagonalno odpremo proti stropu. Ponovimo na obeh straneh. Uležemo se na bok, sklenjeno elastiko pa si nastavimo nad kolena. Peti sklenemo skupaj, koleno zgornje noge pa odmikamo in primikamo. Ponovimo na drugi strani. Stopali položimo na stol, ramena in dlani pa potisnemo močno v podlago. Elastiko si nastavimo okrog stegen in jo ob dvigu bohkov rahlo raztekamo na vzven. Elastiko si nastavimo okrog zapesti in se postavimo v položaj na vseh štirih. Z izdihom aktiviramo trebušne mišice in roko potisnemo v stran. Z vdihom se vrnemo na sredino. Ponovimo na drugi strani. Iz položaja na vseh štirih iztegnemo eno nogo v stran. Počasi jo dvignemo od podlage do višine, kjer še uspemo ohranjati boke poravnane s podlago. Ponovimo na drugi strani. Iz stoječega položaja stopimo v stran v položaj širokega počepa. Pazimo, da so prsti na nogah usmerjeni rahlo navzven in da koleno potuje v smer stopala. Izmenično ponavljamo na obeh straneh. uležemo se na bok, sklenjeno elastiko pa si nastavimo nad kolena. Peti sklenemo skupaj, koleno zgornje noge pa odmikamo in primikamo. Ponovimo na drugi strani. Stopali položimo na stol, ramena in dani pa potisnemo močno v podlago. Elastiko si nastavimo okrog stegen in jo ob dvigu bohkov rahlo raztegamo na vzven. Elastiko si nastavimo okrog zapesti in se postavimo v položaj na vseh štirih. Z izdihom aktiviramo trebušne mišice in roko potisnemo v stran. Z vdihom se vrnemo na sredino. Ponovimo na drugi strani. položaja na vseh štirih iztegnemo eno nogo v stran. Počasi jo dvignemo od podlage do višine, kjer še uspemo ohranjati boke poravnane s podlago. Ponovimo na drugi strani. stoječega položaja stopimo v stran v položaj širokega počepa. Pazimo, da so prsti na nogah usmerjeni rahlo navzven in da koleno potuje v smer stopala. Izmenično ponavljamo na obeh straneh. Thank you. uležemo se na bok, sklenjeno elastiko pa si nastavimo nad kolena. Peti sklenemo skupaj, koleno zgornje noge pa odmikamo in premikamo. Ponovimo na drugi strani. Stopali položimo na stol, ramena in dani pa potisnemo močno ob podlago. Elastiko si nastavimo okrog stegen in jo ob dvigu bohkov rahlo raztegamo navzven. ven. Elastiko si nastavimo okrog zapesti in se postavimo v položaj na vseh štirih. Z izdihom aktiviramo trebušne mišice in roko potisnemo v stran. Z vdihom se vrnemo na sredino. Ponovimo na drugi strani. položaja na vseh štirih iztegnemo eno nogo v stran. Počasi jo dvignemo od podlage do višine, kjer še uspemo ohranjati boke poravnane s podlago. Ponovimo na drugi strani. Iz stoječega položaja stopimo v stran v položaj širokega počepa. Pazimo, da so prsti na nogah usmerjeni rahlo navzven in da koleno potuje v smer stopala. Izmenično ponavljamo na obeh straneh. Leže na tleh pokrčimo kolena in pete močno potisnemo podlago. Rameni potisnemo podlago in roki sklenemo spodaj. Boke dvignemo proti stropu in pete povlečemo proti ramenom. Zadržimo. Iz ležičega položaja pokrčimo nogi, pri čemer gležen ene noge položimo na koleno druge. Nogo dvignemo od podlage in jo pritegnemo k trupu, s čimer povečamo raztek. Zadržimo in ponovimo na drugi nogi. se dvignemo na komovce in eno nogo pokrčimo tako, da koleno ostane v stiku s podlago. Zadržimo in ponovimo na drugi nogi. Iz sedečega položaja iztegnemo obe nogi, pri čemer se strupom približamo kolenom. Roki lahko položimo na stopala, na golen ali pa v podlago. Zadržimo. položaja strešice prsni koš približamo kolenom, se spustimo v položaj otroka, pri čemer prste na nogi zadržimo skupaj, koleni pa odpremo proti robu blazine. Trup položimo na tla, roki pa iztegnemo naprej. Priporočam vam, da tele vaje delate redno, ker pomagajo. Govorim iz lastnih izkušenj. Ostale vadbe za mamice, ki sem jih pripravila, pa najdete na našem YouTube kanalu, na katerega se ne pozabite subscribe. -at. Mamo to!